ਕੁਝ ਖੱਟਣਗੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵਪਾਰ ਖੱਟ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਯਾਰ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਸ ਯਾਰ ਖੱਟ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ਼ੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਐ ਖਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦੇ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਦੇ ਕਾਟੇ ਗਿਣਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਜਿੰਦ ਵੀ ਦਾਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਲੇਟ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵਾਦਾ ਏ ਪਰ ਹਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੜਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੜਨਾ ਸਾੜੀ ਜਾਣਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰ ਪਲ ਮौज ਬਹਾਰਾਂ ਦਾ ਓ ਮੇਲੇ ਜਿੰਨਾ ਕੱਠ ਦੇਖ ਲਈ ਸਿਵਿਆਂ ਚ ਜਿੱਦੇ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦੇ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਯਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੱਕਰ ਨੇ ਫੱਕਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਛਾਹੇ ਗੂੜੀ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁੱਲ ਮਹਿ ਮੋੜੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੇਲੇ ਜਿੰਨਾ ਕੱਢ ਦੇਖ ਲਈ ਸਿਵਿਆਂ ਚ ਜਿੱਦੇ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦੇ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਚੁਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹਦੀ ਚੋਗ ਖਲਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁੱਜੇ ਉਹਦੇ ਪੇਦ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਏ ਉਹ ਚਿੱਤ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕਿਆ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਸਲ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਦੌਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਓ ਮੇਲੇ ਜਿੰਨਾ ਕੱਠ ਦੇਖ ਲਈ ਸਿਵਿਆਂ ਚ ਜਿੱਦੇ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦੇ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਯਾਰਾਂ ਜਾਰਜ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਚਸਕਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੌਂਡਾ ਦਾ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖੇ ਮਾਲਕ ਤਾਜਾਂ ਦੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਚੜ ਜਾਗੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਚੜ ਜਾਗੇ ਜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਟੇ ਹੋਏ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਦੇਖੀ ਅੜੀਏ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੋਗਾ ਤਾਂ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਕੁੜੇ ਦਿਲਦਾਰਾਂ ਦਾ ਓ ਮੇਲੇ ਜਿੰਨਾ ਕੱਠ ਦੇਖ ਲਈ ਸਿਵਿਆਂ ਚ ਜਿੱਦੇ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਖਟੜਿਆ ਤੇਰੀ ਘਾਟ ਰੜਕਦੀ ਆ ਯਾਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਤੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਦੀ ਥ੍ਰਿਲ 뮤직